Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß euch. Ist das wahr? Ist das Gorgonzola? Ja, ganz genau. Ja, angenommen, ihr habt nicht gerne Gorgonzola. Würdet ihr jetzt den auch kaufen, wenn er 50% Aktion ist? Wahrscheinlich nicht. Er stinkt ja wegen dem nicht um die Hälfte. Also geht es nicht um Preis-Leistung, sondern es geht um Preis-Nutzen. Was wir wirklich vergleichen, ist der Preis mit dem Nutzen und nicht mit der Leistung. Das ist wahr. Was ist dein Tipp da? Ganz einfach. Verkauft euren Kunden keine Produkte, keine Dienstleistung. Verkauft ihn Nutzen. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Kalendertipp.